大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百四十一讲，神要对你说什么？耶和华以勒。 你要详细知道你羊群的近况，留心料理你的牛群，因为此财不能拥有，冠冕岂能存到万代？干草各去嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛。羊羔吃毛是为你做。 衣服，山羊是为做田地的价值，并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃，且够养你的婢女。相信每一个人在生活当中，都是为着找工作。 希望三餐温饱，希望一切都顺顺利利，减少压力，挫折，然后最好呢，哎呀，飞黄腾达了啊，是名有利多，位高权大，然后呢，啊，永远幸福快乐。 啊，如果你是一个诚实人啊，你问问自己，你会不会也是一样是这样呢？还是你真的是很特别，别有所想？当然，你也不需要来开口举手说：“哎，我是这样的人，或我不是这样的人。”那我们大概从我们的环境。 周围可以看得到，那我们的文化啦、生活啦、啊教育啦、人的品格修养、工作，还有啊这些呃资讯啊、书本，呃或者是网络，啊各方面他们所带出的这些的信息，那我想我们总的来说，大概大概。 哦，没有意外，哦，好多好多人其实都是向往着刚才我所说的啊名啊利啦权啊位啦物质等等，那除了一些少数的人是例外啦，啊，不过我们城市的来说，看看周围跟宗教界有关联的啊信徒也好，领袖也好了哦。 这个各门各派也好，啊，其实有些时候你也看得到， <laughs> 也是入乡随俗啊，有些时候世俗滋味，嘿， <laughs> 说实在也是免不了啊。当然有一些比较特殊的啊啊，这些所谓的信徒、特殊的领袖啊、特殊的所谓的啊各门各派啊，这些比较特殊的啦。不过啊，放眼看。 一般还是一样的，啊，是向往着物质啊、名利、权位、物质等等。那你也会发觉到，因此，呃，人的关系也因此而紧张，人的身心灵到时候也受到影响和损害。那今天这样的一个经文，说实在的，也不是很。 易解释，因为呃，有人解释这段经文呢，一开始就说到啊，说什么呢？就是说到哎啊，你要详细知道你的羊群的境况，留心料理你的牛群啊。这个是对于教会牧者传道来说的啊，你要好好牧养你的羊啊，有这样的说法。 然后，呃，也有讲到，哎呀，这个物质是虚空，虚空啊。然后呢，也有讲到，哎，这个是有关大自然的。抱歉啊， <coughs> 进来喉咙都不好，就是啊，呃，讲到甘草、润草。 这些都是呃跟大自然有关，当然还有甚至是二十六节下以下都讲到跟羊有关，哎，有一些呃讲员也也在当中讲到跟羊有关的事情，啊，就是羊的价值等等。那那我又怎么样去看它呢？那我基本上是看为按题目所说的耶和华以勒，就是上帝的这个。 供给好，为什么会是这样呢？因为当时的这个情景来说呢，其实对当时的人是非常不会陌生的，因为所描述的就是一个大自然的情况。那你要有雨水，你要有大自然，你要好的天气，然后有了这些的时候，你的草地啊就会非常的丰盛啊，很好，然后就供你的畜牧业牛啊羊来吃。 他们就是肥肥胖胖，然后有呃农业可以收成，畜牧啊就呃非常健康啊，所以这些呢在当时来说啊，就是听天来吃饭，或者是看天的脸色来吃饭啊。人其实不像今天，你说哎我有高科技，我有工业化，我有各方面的本事可以去。 为自己来赚取各方面的需要，但是在过去没有这一套，完全是看天呐，天气好啊，雨水与阳光，然后草啊，然后牛羊啊等等啊，所以这个是当时非常的重要的。所以我从这个经文这样的切入啊，我就看到到什么呢？那是作者就是要我们这些信徒。 你好好看你的羊、牛、羊跟牛群的它们的近况，你好好去料理它们，你好好的去看，然后好好的料理。那你去看跟料理的过程当中，你就会发觉到，哎，其实呢，真是不容易啊。因为你要怎么去供养它们，你要怎么去照顾它们？有些时候你真的是很细心的照顾它们，但是你没有，你没有这个好的草地给它们，那怎么样供养它们啊？ 如果你你真的是在当中，你又看得到什么？你会看得到这一切，就是上帝也要保守你的牛羊啊！哦，你真的看到，然后你又看到大自然有干草，还有嫩草，割去了又生出来，嗯，这是什么？这是上帝的作为啊！哦，假如是你割去的草没有长出来，哎，牛羊要吃什么呢？啊，然后山上的菜蔬，那是什么？你的农作物啊。 啊，你的农作物也被收敛，那有什么？哎，其实上帝在当中有所的控制啊，啊，应该长大，应该收水啊，这些都是上帝的作为等等。所以你看到上帝供给，你看到上帝的作为啊，然后呢，你又在第二十六到二十七节，这是特别详细多一点的描述，羊羔之毛为你做什么？做衣服啊，在那时候的这个环境底下啊，你的物质。 未见得是能够保暖的，啊，天气非常冷的情况之下，哎，你需要什么？哎，真的是需要羊毛，啊，上帝给供给你，为你有了这个羊毛，所以给你的山羊作为什么？所以你有自己的产业，就是你自己的这个土地的这个价值产业。你还有母山羊啊的奶给你吃，给你喝等等，你加上什么？就是不单是你，还有你的家眷啊，家里的人。 不单单是你家里的人，也包括什么？包括你所养的婢女，那就说明啊，你的这个呃生意不错啊，所以你才有能力请这个婢女，而且你请这个婢女，上帝也为你照顾。所以从二十六到二十七节，你可以看得上，上帝照顾这里什么？照顾这里生活各个的层面，啊，也包括啊这个你所养的婢女，上帝。 照顾，所以在当中呢，啊，是真的是要告诉我们什么？真要告诉我们，一切都是有上帝的供给，都有上帝的保守，啊，我们真的是在当中看到上帝就是我们的耶和华一了。所以，不论你今天你的状况是处于哪里，你都要感谢上帝赐给你，啊，你也要相信上帝必会继续啊供给和保守真理。 我们一起祷告，天父上帝，我们谢谢你，我们是信靠主你的人，我们相信我们的日子啊，都有主你自己在当中来看顾、保守而赐给主我们，所以让我们不论我们的境况是怎么样，特别是我们现在面对的这样的一个呃世界动荡不安的情况之下，通货又。 战，那又有这个冠状病毒的这个影响，哎呀，我们各行各业也出了很多问题，我们人的生活也真的不容易过。但是，烟花已乐就是为我们预备的生，所以让我们有信心、生信啊，上帝会在当中看顾、保守着我们，让我们感恩，让我们相信。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，为马太牧场来祷告。欢迎你写一些字来鼓励鼓励，特别你可以提出一些的问题啊，进来有人提出问题，我把它记录下来，那以后啊整合起来，可能就是做一系列的啊这些的问题解答。 所以，欢迎你出提出啊一些信仰的问题，或或者是一些跟辅导性质有关的啊，这两方面都是我的领域来的，所以你可以啊在当中来写下啊。